самый снежок. А вы хотите узнать, как сделать вот такой вот огромный торт? Тогда досмотри видео до конца и узнаешь, как сделать вот такой вот суперский торт. Я подготовила два круга из картона и украсила их бумагой. А также нам понадобится сок и барни. Первое, что нам нужно, выложить наш сок. На этот слой мне ушло 35 сока. Следующий слой. Мишки парни. Мои самые любимые. Я украсила торт ленточками. Посмотрите, какой он красивый. Тортик красивый. <laughs> Я украсила ленточка. Ну, посмотрите, какой он красивый. Верхушку тортика можно украсить любыми конфетками или чем-то еще. Я украшаю конфетками. Смотрите, какой у нас супер шикарный тортик получился. Что меня за ним даже не видно. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.